I się dzieje! A, jednak jest to prawo na zakończenie. Panie proszę, ambasadorze. Proszę pokazać. La... Pułkar jest nasz! Daj do kary. No jakaś bramka w międzyczasie padła. Ojej!